Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halal family welcome to the channel beautiful people i hope you guys are having yourself a wonderful day in today's video guys we're gonna get some mandalika track uh, update this video is by uh, matai Patterson and the link is in the description in case you guys wanted to check it out so without further ado guys let's get started with this video Selamat pagi, selamat datang untuk satu edit baru Selamat datang untuk Tanjung An Mungkin salah satu pantai yang paling indah di Lombok Tapi hari ini kami berada di sini untuk melihat keindahan di sini Tapi juga ada ada satu hal, saya punya pertanyaan besar Ayo kita ke sana Lombok is so beautiful, semua sick. Still work being done. Oke, okay, berarti ini bukit Merese, mungkin bukit paling populer di Lombok. Lihat sekarang. Aduh. Looks like me making maybe ya? roads. Lihat pemandangannya di sini. Ini pemandangannya dan sekarang mereka sedang hancurkan bukit ini ini untuk buat jalan biar aksesnya lebih gampang untuk semuanya naik dan kalau nggak salah akan bangun lapangan golf di sini itu mimpi kalau nggak salah tapi mungkin akan jual lain di sini saya tidak tahu tapi untuk saya sebagai seorang Norwegia saya lebih suka natural tahun ini membuat saya sedikit sedih. Saya ngomong sama yang dua ibu ini tadi. Wow. Dan mereka bilang, That water in the background. Eh? Mereka sangat Beautiful. Senang. Tetapi saya sedikit sedih juga. Saya mengerti kenapa mau buat jalan biar lebih gampang, tapi juga sedih. Ini tidak cantik ya. Itulah. Tapi ini kalau anda jalan-jalan ke Lombok anda mau pergi ke Bukit neres ya itu memang luar biasa besok mungkin bisa naik mobil Kalau kita lihat di gambar ini di atas ya, kita bisa lihat di sini daerah sini itu desa sedang bangun banyak jalan-jalan kemana-mana ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan ada jalan sampai ke sini ke Bukit Merese. Dan saya mengerti kenapa mau membuat jalan biar aksesnya gampang dan di daerah sini Tanjungan ada parkiran besar untuk MotoGP berarti orang akan parkir di sini dan diantar dengan bus ke lapangan. Berarti saya rasa networknya ini akan langsung ke sana dan semuanya di sini. Saya harus bilang, walaupun Lombok, daerah Mandalika itu satu tempat yang maju, saya berharap Tanjungan. Look at that sand, how clean it is, mashallah. Beauty. Mudah-mudahan kita akan bangun banyak hotel bintang 5 dan shopping street Tapi mudah-mudahan akan tetap alami. Tetap bisa menikmati alamnya tanpa bangunan besar. Looks like the building's done. Behind the building is not much, a lot of machinery, so it seems like maybe the work is done there. The track looks clean and beautiful. That uh, is at the resort close by. There's still work being done. Wow. Berarti ini satu jalan yang sedang dibangunkan di sini di daerahnya dan memang kita harus bilang ya ini jalan sangat bagus ya sangat cantik ini sangat baik tetapi harus gali banyak ya kalau mau buat di sini lihat sudah potong Kemarin ada bukit di sini dari sana sampai sana. Berarti ini ya. Ini yang sedikit sepertinya apa saya tidak tahu apa saya terasa dengan ini. Soalnya memang butuh jalan dan jalannya sangat bagus dan selalu harus ada jalan tetapi pas bisa lihat bagaimana lakukan Looks like their roads may be just entering the city or closer to the circuit area that they're building. kami sudah di sini beberapa tahun sudah lihat daerahnya sini hanya ada seperti alam jalan kecil yang lewat dan sekarang pas dibangun semua daerahnya sini ada banyak hal-hal yang sedang berubah berarti baru bisa lihat apa kita lakukan ya berarti emosinya sedikit eh, bagi ada yang senang lihat ini maju ada yang sedih karena saya lihat berapa kita harus hancurkan untuk lakukan ini di sini kita bisa lihat oh look they're still building a tunnel I think that's for the waters to to pass because last time it rained it flooded the track banyak air yang sepertinya mau suruh ke laut di sana tak sampai kering di sini berarti pas dibuat jalan di sini kan jalan besar sampai ke sirkuit Kuta Mandalika ini akan masalah nanti kalau tidak ada teman berarti itu sangat bagus baik sangat bagus mereka lakukan itu biar tidak ada masalah air nanti ya lihat sungainya ini sekarang ya besar apalagi dari atas seluruh daerah di sini penuh dengan air. building like a pathway up that hill in the middle. Pretty cool. Baru ada tukang pos datang ke sini dengan ini Hmm. I thought it was a plastic container and he was gonna make something <laughs> out of it. Uh, <laughs> it's like, what is he gonna make? But it's mail, he got a package. Fragile. That's always fun cracking the bubbles. <laughs> I usually give, give it to my daughter and since she starts jumping on it. Enjoy our products. God bless you and your family banyak mm. Merry Christmas and a Happy New Year. Ya memang ada dua biji di dalam. Pink Himalayan Salted Almond Butter. Liz Lydia. Terima kasih banyak ya. Original seeds cookies with blueberries dengan rasa blueberries. Cookies. you ini dari Liz. Almond uh, batter. Hmm. and uh, cookies with blueberry. Ini rasa sangat enak dan juga good calories ya. Sehat. Itu luar biasa. Dan dengan ini saya akan bawa buka taruh di roti. Sangat suka. Pasti anaknya saya juga akan suka ini. Terima kasih banyak. Ada satu Another package. Nice. Apa? Jangan dibanting. And I think uh, one of you guys were mentioning in one of the previous videos of brother uh, Matthias Peterson that he lives in Indonesia and he runs a hotel of his own, so that's pretty cool. And he lives, I guess, in, in Lombok and that's where his hotel is. Oh wow. Those are so cool bags. This has a cat. Wow. Ini bilang sudah That's so cool. Ini ada tulisan anchor. Anchor. Dan di sini ada tulisan hashtag itulah hidup. Luar biasa. It looks like it's handmade because it looks pretty cool. It looks pretty unique. One in a million. <laughs> wow. Beautiful. There's two of them. Nice. Berarti ada ada dua botol bunga sama dua tas-tas. Nice. Lila, terima kasih banyak. Kalau anda punya sesuatu mau kirim ke saya, silakan ya. Alamatnya so cool. berada di bawah. Very nice. Ayo, sudah waktunya untuk jemput anda. Very brother Matthias Peterson's videos are always cool, enjoyable. Um, the only thing I would have loved to see is if he could put English subtitles so you know those of us who don't speak Bahasa can also understand his videos but I like it more for the sceneries and the area that he shows as well as the update of the Mandalika circuit if you guys haven't been over uh, to his channel and never have checked it out head over the link is in the description subscribe to his channel smash the like button on his videos like I said he always makes pretty cool fun uh, videos of updates of the Mandalika circuit as well as Lombok and also doing some spearfishing in in Lombok in the beautiful sea and it's always always enjoyable so this was really cool it was nice to see that the track is done and some of the surrounding areas are done and it's coming and uh, race time would be in February 2022 so it's just around the corner and I'm really really excited it was nice to watch this video and kind of get a little bit more update I enjoyed it quite a bit and I hope you guys did too if you did then please don't forget to smash that like button and subscribe to, uh, to the channel and if you have any other cool videos like this and you'd like me to check it out you can put your suggestions suggestions in the comment section below.